makita ka ng gabi tayo na may mabagang. Ma-disturbo? Oo. Oh, Dahil <laughs> problema. Concentrate yun. Mabagang mong tanaw. Hmm. Mawala ang imong Concentration. Kita mo na. Ang imong piungog yun, near larawan na rin ha. Ang hmm. imong mm. giyampuan. Hmm. I, ener, ang imong energy matigong. Hmm ko ni tanawang ko. Kaya larawan naman. Kanya. Buhing paghulagway. Buhay. Pero, mabiya siya kay Direkta man langit, ako ah, pa. Ang kuanti o kanang makikita rin na siya oras, mauron yun ang ang Holy Spirit makikita rin yun ang oras nga makigistorya hmm. siya. Kay di na ingon nga tibok adlaw kan ang iya oras ra nga kamo magistorya. Hmm. Nay oras nga iyang i